በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ የምሕረት የይቅርታ ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ በካህልነቱ እስካሁን ያለውን ጊዜ ባርከ ቅድሰ በሰላም በሕይወት ከዚህ ሰዓት ስላደረስከን እናመሰግንሃለን። አሁንም በቸርነቱ የአምላክነትን ስራ ትሰራለን። ከክፉ ነገር ሁሉ እንድትጠብቀን እንድትሰውረን የምንፈራውን ይህን ክፉ ዘመን ይህን ክፉ ሰዓት በቸርነቱ እንድታሳልፍልን ከደዌ ስጋ ከደዌ ነፍስ በቸርነቱ እንድትጠብቀን እንድትፈውሰን በረድኤት እንዳትለየን ፈቃድ ይሆንልን። እግዚአብሔር ቤተሰቦች በያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋ ያልተለያችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር መግቦት በእግዚአብሔር ጥበቃ ከዚህ ችለት ከዚህ ሰዓት የደረሳችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች በያላችሁበት እንደ ሰዓታችሁ አቆጣጠር እንደምን አረፈዳችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አደራችሁ። እግዚአብሔር በረድኤት አይለያችሁ ልመናችሁን ይቀበላችሁ። የምታዝኑበትን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር በሸርነቱ ተመልክቶ መፍትሄ እንዲሰጣችሁ ሁላችንን በረድኤት እንዳይለየን ከዚህ ከአይነ ሞት ሞት ከታዘዘበት ዘመን እንዲሰውረን ወደ ሰላማዊ ዘመን እንዲያሻግረን በረድኤት እንዳይለየን የአምላክነቱን የቸርነቱን ስራ እንዲሰራልን ፈቃዱ ይሆንልን። እንደተለመደው ዛሬ ከመጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ቃል በመጥቀስ እንነጋገራለን። እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ሆኖ እንዲያስተምረን፣ በቃሉ እንዲያጽናናን፣ በቃሉ እርሱ የሚፈልገውን ነገር እንዲያሰራን፣ ቃሉን የምንሰማው ቃሉን የምንማረው በቃሉ እንድንጽናና በቃሉ የታዘዘውን እንድንሰራ እንደ ቃሉ እንድንኖር ነው እና ይህን ሁሉ እንዲያደርግልን ፈቃዱ ይሁንልን። ዛሬ የምንነጋገረው ለጥቂት ደቂቃ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ለፊልጵሶስ ክርስቲያኖች የጻፈውን መልእክት መነሻ በማድረግ ነው። አብረን እናነብና ከዛም በኋላ ኃይለ ቃሉን አብረን እየተመለከትን ከገጠመን ችግር ጋራ ከገጠመን መከራ ጋራ ካለን ከህይወታችን ጋራ እያዛመርን ለዚህ ለተቸገረው ህይወታችን መፍትሄው ምንድን ነው? ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? የእግዚአብሔርስ ቃል ምን አድርጉ ይለናል? የሚለውን አብረን እያየን እንደ እግዚአብሔር ቸርነት እግዚአብሔር አድርጉ ያለንን ነገር ካደረግን እርሱ ሁሉንም ነገር እንደሚያከናውንልን ሁሉንም ነገር እንደሚያደርግልን የታመነ አምላክ ነውና አብረን እንመለከታለን። ንባቡ ምንድን ነው የሚለው? ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ። ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ። ይህ ራሱ ቃሉ የሚያዝናና ነው። እንግዲህ ለተጨነቁ ሰዎች የተጻፈ ነው። ለተቸገሩ ሰዎች የተጻፈ ነው። ለችግራቸው መፍትሄን እያመለከተ ነው ያለው ቃሉ ራሱ ስንመለከተው ምክንያቱም ልመናችሁን አስታውቁ አለ። ለማን ነው የምናስታውቀው? የምናስታውቀው ክፍል መኖሩን ነው የሚያመለክተን። ከዛ በኋላስ በአንዳችም አትጨነቋል ለምን? ያን ያ ያመለከት ነው ወይንም ያመለከትንበት ጌታ ሁሉን ነገር ተቀብሎ ያን ችግራችን እንደሚፈታ የሚያሳይ ነው። እና ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ የትምህርታችን ርዕስ ነው። በዚህ ርዕስ ዙሪያ ነው የምንነጋገረው። እንግዲህ ዛሬ ለእኛ ነው እንበል። የዛሬ ሁለት ሺህ ዓመት የተጻፈው ጽሁፍ ዛሬም ለእነርሱ ነው ማለት አንችልም። ዛሬ ለእኛ ነው። እነርሱ የተረጋጉበት ቃል ነው። እኛም ዛሬ እንድንረጋጋበት ነው የምንማረው እና እነሱ ለገጠማቸው ችግር መፍትሄ ያገኙበት ነው። እኔና እናንተም ለጨነቀን እንዲህ ለከበደን ነገር መፍትሄ የምናገኘው በዚህ ቃል ስለሆነ ነው። ምክንያቱም አማኞች ነን፣ ክርስቲያኖች ነን። እንግዲህ ዛሬ ክርስትናችን እየተፈተነ ያለበት ጊዜ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት በሌላ ጊዜ እኮ ምንም አይመስለንም ነበረ። ዛሬ ግን በሌላ መልኩም ደግሞ ሀዘናችን እውነቴን ነው እንደ አህዛብ አይሁን፣ ተስፋ እንደሌላቸው ሰዎች አንሁን። እኛ በምድር በሰማይ ጌታ አለን። በምድር በሰማይ ችግራችንን የምንነግርበት ጌታ አለን። ምድራዊም ሆነ ሰማያዊ ችግራችንን የሚፈታ ጌታ አለን። ስለዚህ ከአህዛብ ለየት እንበል። እንረጋጋ። እንደውም የሚናወጹትን ሰዎች ማረጋጋት ይኖርብናል፣ ከኛ ይጠበቃልና። ስለዚህም ነው ሐዋርያው ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ። ይህን እንዴት አደርጋለሁ? ይሄ እንዴት ይሆናል? ይህ አይደል አስጨነቀን? በአንዳች እኮ ነው ያለው። ከዛ ውስጥ በአንዳች ነገር አትጨነቁ ነው ያለ። ንባቡን አብረን እናነባለን። ይህን ካለ በኋላ ምን አለ? ጌታ ቅርብ ነው። እኛ የራቀን ይመስለናል እንጂ ጌታ ቅርብ ነው። ልመናውን ለመስማት ችግራችሁን ለመፍታት ጌታ ቅርብ ነው። እውነትም ቅርብ ነው። አሁንም ቢሆን ቅርብ ነው። እኛ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ነው በቃ እግዚአብሔር የራቀን፣ እግዚአብሔር የማይሰማን፣ እግዚአብሔር የማያየን አድርገን እንወስዳለን። ይሄ ስህተት ነው። እግዚአብሔር ምንም ጊዜ ይሰማል፣ ምንም ጊዜ ያያል፣ ምንም ጊዜ የቅርብ አምላክ ነው። የሩቅ አምላክ አይደለም። የእግዚአብሔር ቅርብ ነው የሚለው ነገር በብሉይም በአዲስም የተነገረ ነው። በኤርሚያስም ጊዜ እኔ ቅርብ አምላክ ነኝ ነው ያለ በትንቢት ኤርሚያስ። እኔ ሩቅ አምላክ አይደለሁም፣ የቅርብ አምላክ ነኝ ያለ። ለማን ነው የሚቀርበው? ለፈጠረው ፍጥረት እንኳንስ ሰው ሆኖ ለተፈጠረ አይደለም፣ ለማንኛውም ፍጥረት እኮ እግዚአብሔር ቅርብ ነው። ምግቡን ያዝለታል፣ እድሜውን ይጠብቃል፣ ያለ ጊዜው አይጠፋም። ያለ ጊዜው ወፎች እንኳን አለ ወፎች ያለ እኔ ፈቃድ እንትን አይሉም እኮ ያለው ተባልኩት። እናንተ የራሳችሁ ፀጉር የተቆጠረ ነው ያለ እና ስለዚህ የቅርብ አምላክ ስለሆነ ማለት ነው። ብንበድልም የቅርባችን ነው፣ ብናሳዝነውም የቅርባችን ነው። ስለዚህ ባሳዘነውም ቁጥር ጨርሶ ከኛ የሚረቅ አይደለም፣ እንድንመለስ ይጠብቀናል። ይሄንን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን። ስለዚህ ጌታ ቅርብ ነው። ከዛስ በነገር ሁሉ ከፍለን የምናስቀረው ነገር የለም። በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ። ርዕሱ የወጣ ከዚህ ውስጥ ነው። ምንድን ነው ያለው? በነገር ሁሉ ለጌታ ችግራችንን የምናሳውቅበት ሶስት መንገዶች ናቸው የተቀመጡት፣ በጸሎት በምልጃ ከምስጋና ጋር የሚለው ነገር ጸሎትና ምልጃ ያው እንደምታውቁት ተመሳሳይ ነው። ልዩነቱ ምልጃ አጥብቆ መለመን ይመለከታል። ሱባኤ ገብቶ አጥብቆ ሌት ተቀን ያለ እረፍት እባክህን እባክህን ነገር አድርግ ብሎ ማለትን ያመለክታል። ምልጃ ከጸሎት ምልጃን ከጸሎት የሚለየው ይሄ ነው። እባክህን ነገር አድርግልን፣ እባክህን መላሶ መጸለይን መላልሶ ማልቀስን ሳትባርከኝ አልለቅህም፣ ችግሬን ሳትፈታልኝ አልለቅህም ማለቱን ነው የሚያመለክተው ምልጃ የሚለው ማለት ነው። እንግዲህ ጸሎት የተለመደ ነው። ሁላችንም አሁን የምንጸለየውና በሰላማዊ ጊዜ የምንጸለየው የተለያየ መሆኑን ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ለዚህ ብዙ ማብራሪያ የሚያስፈልጋቸው አይመስለኝም። በሌላ ጊዜ እኮ አፋችን ዝም ብሎ ንባቡን ይነዳዋል፣ ልባችን የፈለገበት ይሄዳል። እንዶ ከጨረስን ጨረስን ብለን እንነሳለን። ተንበርክከንም ከሆነ ቆመንም ከሆነ በቃ ጨርሰናል ብለን እንሄዳለን። አሁን ግን ልብ እያን ነው መጸለይ አለብን። ምን መጸለይ እንዳለብንም ደግሞ ማወቅ አለብን። ያንኑ ልማድ ማድረሱ ብቻ አይደለም። ምንድን ነው በምን ላይ ነው የምንጸልየው? ጸሎት ማለት እግዚአብሔርን ማነጋገር እኮ ነው። ሌላ ነገር እንዳይመስልን። እግዚአብሔርን ማነጋገር በምን አጀንዳ ላይ ነው የምናነጋገረው? ለዚህ ነው እኮ አስታውቁ የተባለው። በልመናችን መሰረት ነው የምናስታውቀው። በጸሎታችን አማካኝነት ነው የምናስታውቀው። ምንድ የምትፈልጉት? ምንድነው የምትጸልየው? የምንጸልይበት ነገር ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ያለው መሆን አለበት። አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለ ያልሆነ ነገር እየቀባጠር ለእኛ ነው። በስጋዊ ጸሎት አቀራረብ አይደለም፣ በመንፈሳዊነት አርቆ በማሰብ እንደ ዝም ብሎ ብቻ እንስሳ ሲራብ ምግብ ፈልጎ እንደሚጮህ አይነት ብቻ አይደለ ጩኸታችን መሆን ያለበት፣ ዘለቄታ ያለው እግዚአብሔርን የሚያራራ እግዚአብሔርን እሺ የሚያሰኝ መሆን አለበት እና በዛ መሰረት ነው የምንጸለየው ምልጃና ጸሎት ይህንን ይመስላል ማለት ነው። አጥብቆ ምልጃ አጥብቆ መጸለይን ነው። ጸሎት ደግሞ አስተውሎ መጸለይን ነው። ስለዚህ እነዚህ ተመሳሳዮች ናቸው። ከዚህ ጋር ያለው አንድ ያላስተዋልነው ነገር አለ። ከምስጋና ጋር አለ። ምስጋና ሁላችሁም እንደምታውቁት ጸሎትም አይደለም፣ ምልጃም አይደለም። ምስጋና ለተደረገ ነገር ማመስገን ማለት ነው። ለተደረገ ምንድን ነው የተደረገልን ነገር? ምን ያልተደረገልን ነገር አለ? ዛሬ የደረስነው በእሱ ቸርነት አይደለም። ከትላንትና ወደዚህ የተሻገርነው በእሱ ቸርነት አይደለም። ስሙን የምንጠራው በእሱ ቸርነት አይደለም። ስለፈቀደልን መኖሩን እንድናውቀው ያደረገን በእሱ ቸርነት አይደለም። ለዚህ ይመሰገናል። ጌታ ሆይ ስምን እንድጠራ ስለፈቀድክልን አመሰግንሃለሁ። ጌታዬ ከትላንትና ወደ ዛሬ ስላሻገርክን አመሰግንሃለሁ። ከአይናሞት ስለሰወርክን አመሰግንሃለሁ። የምናመሰግንበት ተቆጥሮ አልቅ ልብ አንዳንድ ጊዜ ይሄንን እንተዋለን። በቃ ያንኑ ብቻ አውርድ፣ ያንኑ የምንፈልገው ያች መሆን የለበትም። ተመስገን በቃ በጥቂቱ የታመነ በብዙ ይሾማል እኮ ነው የተባለው። ስለዚህ በጥቂቱ ይሄ ጥቂትም አይደለም። ለነገሩ በሰላም እዚህ መድረስ እየበላን እየጠጣን ሳያመን ደዌ ሳያገኘን ስሙን እየጠራን እዚህ መድረሳችን ለእኛ ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ ነገር ከምንም ብለን ነገንም እኮ ሰላማዊ ቀን ብንደርስ ይኸው አይደለም፣ ምን እናደርገዋለን? ነገም እኮ ብንደርስ ሰላማዊ ዘመን ቢመጣ እኮ መብላት መጠጣት ነው አይደል እንዴ? መስራት መግባት መውጣት ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ ዛሬም የምንሻውን የምንፈልገውን አልነሳንም፣ ተመስገን እያለ ነው። ተመስገን እያል ስለተደረገልን እያመሰገን የምንፈልገውን ነገር ደግሞ አድርግልን ጌታ ሆይ ይሄ የሚያስፈራራንን ነገር በላያችን ላይ አንዣበበውን ይህንን የሞት ደመና ግፈፍልን፣ ይህንን አእምሯችን ያስጨነቀውን አንሳልን እያመሰገን ማለት እስካሁን ድረስ ስላደረግክልን እናመሰግናለን። ከዚህ ሰዓት ስላደረስከን እናመሰግናለን። ስምን እንጠራ ስለፈቀድክልን እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ የምንጠይቀው ይህንንም አንሳልን። ውስጣችንም እስቲ ደስ ረፍት ያግኝ። ውስጣችን መጨነቁን ታቋል። አሁን ይህን ሁሉ እግዚአብሔር አያቅሙ ያውቃል። እርግጥ ቅዱስ ጳውሎስ ንገሩት የተባለው እግዚአብሔር የማያውቅ ሆኖ እኛ እየነገር ነው ማለት አይደለም። ቅዱስ ጳውሎስ ብቻም አይደለም። ባለቤት ውስጥ ቢሆን ለምኑ ይሰጣቸዋል አይደል ያለ ሳንለምነው አይሰጠንም፣ እየሰጠንም ነው። እስከ ዛሬ የሚያደረሰው በእኛ ልመና ብቻ አይደለም እዚህ የደረሰው ላለመኑት ሁሉ ይሰጠ የለም። ስለዚህ እኛ ግን ከሌላው የምንለየው ጠይቁኝ እኔ ጌታችሁ ነኝ፣ እኔ መጋቢያችሁ ነኝ፣ እኔ ፈዋሻችሁ ነኝ፣ እኔ ጠባቂያችሁ ነኝ፣ እኔ እረኛችሁ ነኝ። በቃ ለሚያስፈልጉን ለሚያስፈልጋችሁ ነገር ሁሉ እኔን ጠይቁኝ፣ እኔን አስፈቅዱኝ ነው አለ። ፈቃድ ይሁን ማለት ነው የኛ ደረጃ። በቃ ሌላ ፈቃድ ይሁን ይህን እንፈቅዳለንና ይህን እንወዳለንና ይህን ፈቅደናልና ያንተም ፈቃድ ይሁን ማለት ነው የሚኖርብን እና ልመናችንን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ አለ። ከዛ በኋላስ አእምሮውን ሁሉ የሚያልፍ እግዚአብሔር ቸርነት፣ እግዚአብሔር ስራ ከአእምሮ በላይ አይደል? አእምሮን ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም የእግዚአብሔር ሰላም የሰው ሰላም ዛሬ ሰላም ቢሆን ነገ ብጥብጥ ሊሆን ይችላል። ከሰዓት በፊት ሰላም ቢሆን ከሰዓት በኋላ ሊደፈርስ ይችላል። እግዚአብሔር ሰላም ግን ሁልጊዜ የማይደፈርስ ሁልጊዜ የሚኖር ነው እና የእግዚአብሔር ሰላም አለ ልባችሁንና ሀሳባችሁ እሱ አደላ አስጨነቅም። አሁን እኮ ሌላ ምንም ችግር የለ፣ የልብና የሀሳብ ችግር ነው አሁን የገጠመ። የልባችሁንና የሀሳባችሁን ማን ነው? ልባችሁንና ሀሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል ነው እንዲህ ካሳወቅ ነው የተጨነቀው ልባችን ነው የተጨነቅንበት ሀሳባችን ያስጨነቀን ነገ ምን ይመጣ ይሆን? ምን ይወርድ ይሆን? ይሄ ሞት ይዞም ይሄድ ይሆን? ወይ እንዲሁም አመልጥ ይሆን? እያደለ ትጨነቁ። ስለዚህ እንዲህ የሚናወፀውን ልባችሁንና ሀሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል። አሜን። ይጠብቅልን። ይህንን ነው የምንፈልገው። ይጠብቃል ነው ያለው። የሚያምን አባት ነው እኮ ይህን የተናገረ። ተመልከቱ፣ የሰውን ልብ የሚጠብቅ ክርስቶስ አለና እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ልባችሁን ሀሳባችሁን ይጠብቃልና በእሱ ላይ ጣሉት ነው የተባለ። እኛም ይኸው ነው። የፊልጵስዩስ ሰዎች እንዲያደርጉት የታዘዙትን አድርገን እነርሱን የጠበቀ አምላክ እኛንም እንዲጠብቀን መለመን ብቻ ነው የእኛ ድርሻ። ሌላ ምንም ታሪክ የለው እና ይጠብቃል አለ። አሜን ይጠብቅልን። በቀረውስ ወንድሞቼ አለ ደግሞ ቀጥሎ፣ በቀረውስ ወንድሞቼ ሆይ እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ እውነተኛው ምንድን ነው? በእግዚአብሔር ዘንድ እውነተኛ የሆነ እውነተኛ መሆን ማለት በደልን ማመን፣ ወደ እግዚአብሔር መመለስ፣ እግዚአብሔር ይምረኛል ብሎ ማመን፣ ይህ እውነተኛ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይቀበለኛል ብሎ ማመን ይህ እውነተኛ ነገር ነው። እግዚአብሔር ያድናል ብሎ ማመን ይሄ እውነተኛ ነገር ነው። እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ አትተው። እሱ ማንኛውም እውነተኛ ነገር ከሆነ እውነተኛ ነገር ብዙ ነገር አለ። እኔ አሁን በዚህ ሰዓት ዝርዝር አልጨርስም። እውነተኛ ነገር ብዙ የምናውቃቸው ነገሮች አሉ። ያን መስራት ነው ልመናችንን ቅድመ እግዚአብሔር የሚያደርሰው። እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ መሆኑ እውነት ነው፣ ማመን አለብን። እግዚአብሔር ይቅር ባይ ነውና ማመን አለብን። እግዚአብሔር ዘመናትን የሚያፈራርቅ ነውና ማመን አለብን። ስለዚህ እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ ጭምተኝነት ያለበትን ነገር ሁሉ አዎ፣ በአሁኑ ሰዓት የጭምተኝነት ሰዓት ነው አሁን ጭመተኝነት ታውቃላችሁ። ጸጥ ብሎ መኖር፣ ጸጥ ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት፣ በጸጥታ መጸለይ። ባለቤቱም ጸጥ በሎ እኮ ነው ያለን። አሁን እኮ የአሁኑ ስራ እኮ ጸጥ በሎ አይን ማለት ነው። በቃ ሌላም ታሪክ አለ። ዘግተ ተቀመጥ ከተባለ <laughs> ምናልባት ከሌላ ሰው ጋር አትገና፣ ከሌላ ሰው ጋር አትነካኩ ተባለ እንጂ ከእግዚአብሔር ጋር አትገናኝ አተባለም። እንደውም የሚመቸው የጸጥታ ሰዓት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት የሚመቸው ምቹ ሰዓት ይሄ ሰዓት ነው። ጭምተኝነት ያለበትን ነገር ሁሉ ይሄ እንግዲህ አንደበታችንን ከሰው ላይ መልሰን አእምሯችንም ሆነ በአጠቃላይ በአእምሯችን የሚመላለሱ ብዙ ተገቢ ያልሆኑ ነገሮችን ከኛ አስወግደን ጸጥ ብለን እግዚአብሔርን መጠየቅ አለብን ማለት ነው እና ጭምተኝነት ያለበትን ነገር ሁሉ እየዘረዘረ ነው የሚሄደው። ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ ጽድቅ ማለት እውነት ማለት ነው ጽድቅ የሆነውን እውነት ሁሉ መጸለይ ጽድቅ ነው። ወደ እግዚአብሔር ማዘን ጽድቅ ነው። ሰዎችን ማጽናናት ጽድቅ ነው። አይዟችሁ፣ ይሄ ቀን ያልፋል። ስንቶቻችሁ ናችሁ? እንደ ስንቶቻችን ነን እስቲ ሰዎችን የምናጽናን ነው? ያልፋል እኮ ይሄ ነገር አይዟችሁ ብሎ የሚያጽናና ማን አለ? ዛሬ ምናልባት በዚህ ባለንበት ሀገር የምግብ ችግር ላይኖር ይችላል። አሁን እኮ ሰው የተቸገረው የአእምሮ ረሃብ ነው የተቸገረው። አይዞ የሚለውን ሰው ይፈልጋል። ስለዚህ ይሄ ሰውን አይዞ ማለት ጽድቅ ነው። ሰውን በርታ ማለት ጽድቅ ነው። ሰውን አይዞ እንደምን አደርክ፣ እንዴት አደርሽ፣ ደህና አደርሽ ሰላም ናችሁ፣ አይዟችሁ፣ እናልፋለን ይህን ዘመን የሚያሳልፈን ጌታ አለን ብሎ ማለት ይሄ ጽድቅ ነው። ይሄ ለሰውየው አይምሮ ምግብ ነው። ለሚሰሙን ሰዎች ምግብ ነው፣ ይጽናናል። ስለዚህ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ አለ ንጹህ የሆነውን ነገር ሁሉ ንጹህ የሆነውን ነገር ሁሉ በቂም በበቀል የሆነ ነገር ዋጋ የለውም። አዎ በኃጢአት በጎደፈ አንደበትም ልክ አይደለም። ንስሐ መግባት ያስፈልጋል። ንጹህ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር የሚቀበለው ይሄና ልባርጉት እንግዲህ እግዚአብሔር ልመናን እንደሚቀበል ከላይ አሳየና ከታች ደግሞ ሰዎች ምን ማድረግ እንዳለባቸው እኮ ነው እየዘረዘረ ያለ እኔና እናንተ ምን ማድረግ እንዳለብን ንጹህ የሆነውን ነገር ሁሉ ካለ በኋላ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ አለ። እንግዲህ ልብ አድርጉት። በይበልጥ አሁን መገናኛ መንገድ ብዙ ነው። ደውላችሁ text አድርጋችሁ በተለያየ መልኩ አይዟችሁ፣ ፍቅር ነው ይሄ። ባርጉት አሁን የቸገረን ይሄ ስለሆነ መገናኘቱ ነው የጠፋው። የነበረን ፍቅር ነው ዲያብሎስ ሊያሳጣን የተነሳው እና እግዚአብሔር በፈቀደልን እግዚአብሔር በወደደብን መንገድ ደግሞ እየተገናኘን እየተጽናናን እየተበረታታን መንፈሳዊ ነገር እየተመጋገብን መኖር ይኖርብናል ማለት ነው። እንዲህ ከሆነ ፍቅር ነው። ፍቅር ማለት ለእኔ የተደረገው እኔን ያጽናናኝ ጌታ እናንተን እንዲያጽናናችሁ ማድረግ ነው። እናንተን ያጽናናችሁ ጌታ እኔን እንዲያጽናና ማድረግ ነው ያለባችሁ። እና እንዲህ ካደረግ ፍቅር ነው ይሄ። ፍቅር ማለት ይሄ ነው። ፍቅር ትልቁ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኝ ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ከሰው ጋር ግንኙነት የሚኖረው በእምነት በፍቅር ነው። እምነት ካለ ፍቅር ካለ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ ማለት ነው። እኛም ለወንድሞቻችን ፍቅር ይኑረን። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው እንበለው። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው፣ አትፍሪ፣ አትፍራ ብለን እንበለው። ይሄ ፍቅር ነገር ነው፣ ከወደድነው ነው። ስለዚህ ምናልባት እስከ ዛሬ ድረስ ከአንደበታችን የሚወጣ ተገቢ ያልሆነ ቃላት ሊሆን ይችላል። ዛሬ የፍቅር ቃላት መውጣት አለባቸው። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እግዚአብሔር ይጠብቅህ፣ እግዚአብሔር በሰላም ያውልህ፣ እግዚአብሔር በሰላም ያግባህ፣ እግዚአብሔር በሰላም ያሳድርህ። ይሄ ፍቅር ነው፣ ለሰው የምናሳየው ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ለሰው መለገስ የምንችለው ይሄ ስለሆነ ፍቅሩ በዚህ መልኩ ስለሆነ፣ ስለዚህ ፍቅር ያለበትን ሁሉ መልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ ይላል። እንግዲህ ዝርዝሩን እዛው ታዩታላችሁ። ምዕራፉና ቁጥሩን እጠቅስላቸዋለሁኝ ኋላ ምንድን ነው መልካም ወሬ መልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ እዚህ ላይ አደራችሁ አደራችሁ ይሄንን እንደው ሁልጊዜ አቴንሽናችሁ ወደዚህ የሞት ቁጥርን ወደሚያወሩ ሰዎች ብቻ አይሁን። የእግዚአብሔርን ቸርነት መልካም ወሬ ነው ያለ እሱም ልብ መልካም ወሬ ይህን ያህል ሰው ሞተ፣ ይህን ያህል ሰው ታመመ፣ ይህን ያህል ሰው ተያዘ፣ ይህን ያህል ሰው ተጨነቀ፣ በሀገር በገሌ ሀገር እንዲህ ሆነ። ይሄ ነው እሱን እግዚአብሔር ያርቅልን በቃ እርሱን መስማታችን ለእኛ ምንም ሰምተናል፣ ተጠንቀቁ ብለዋል። እነሱም እኛም እንደ እግዚአብሔር ቸርነት እየተጠነቀቅን ወደ እግዚአብሔር እየጮው አዳኙን ጌታ አድነን እያለ ነው። ስለዚህ መልካም ወሬ ነው ማስተላለፍ። በዚህ በምትገናኙበት ላይም ንጹህ ያልሆነ ነገር አትለጥፉ፣ ማስፈራሪያ ነገር አትለጥፉ። ይሄ ትክክል ያልሆነ እኛ አሁን መስማት የምንፈልገው ልብን የሚያረሰርስ የእግዚአብሔር ቃል የሚያጽናና እግዚአብሔር ቃል የተሰበረውን ልብ የሚጠግን የእግዚአብሔር ቃል ነው መስማት የምንፈልገው እንጂ የሞት ዜና የሞት ቁጥር መስማት የሙታንን ቁጥር መስማት አንፈልግም እንደኔ ስለዚህም ነው መልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ እኮ ነው እግዚአብሔር ያድንናል እግዚአብሔር ይጠብቀናል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው እግዚአብሔር እዚህ ያደረሰን ያለ ምክንያት አይደለም በቸርነቱ እዚህ ያደርሶናል እዚህ ያደረሰን ጌታ አይጥለንም ይሄ መልካም ወሬ ነው ከዚህ የበለጠ ምን ትፈልጋለህ? መልካም ወሬ ነው። እመን በእግዚአብሔር እና በጎም ቢሆን ምስጋናም ቢሆን እነዚህን አስቡ ነው በጎነት ቢሆን ምስጋናም ቢሆን እነዚህን አስቡ። በበጎነትም ቅድም እንዳልኳቸው የሚረዳም ሰው ካለ መርዳት። መርዳት በሁለት መልኩ ነው። አሁን እኔ እንደኔ እይታ ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል ሰዎችን እንርዳቸው። መጽሐፍ ቅዱስ በየቤታችን አለ። ገለጥ አድርገን እንየው፣ እናንብብ። ያ እኛን ያረጋጋውን ቃል እገሌ ትረጋጋበት፣ እገሌ ይረጋጋበት፣ እነገሌ ይጽናኑበት ብላችሁ ለግሱ። እግዚአብሔር የሰጣችሁን ነገር ትራስ አድርጋችሁ ዝም ብላችሁ አትቀመጡ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ጥቀሱ፣ ያንን ለሰው አስተላልፉ። መጀመሪያ እናንተ ተረጋጉበት፣ መጀመሪያ እናንተ ተፈወሱበት፣ መጀመሪያ እናንተ እፎይታ አግኙበት። ከዛም በኋላ ሌላ ደግሞ እኔ ልቤን ያሳረፈኝ እግዚአብሔር ቃል የሌላውን ልብ የእህቴን፣ የወንድሜን፣ የአባቴን፣ የእናቴን ልብ ያሳርፍልኝ ብላችሁ ላኩት። ከእሱ በስተቀር ሌላ ማን ያሳርፈናል? ተያይዘን ብቻ አንዱ <laughs> ብንል ምን ዋጋ አለው? ምንድን ነው ተርፎ ይሄ? ለምን እግዚአብሔርን የሚያህል ጌታ እያለን እና በጎነትም ቢሆን ምስጋናንም ቢሆን እነዚህንም አስቡ ሌላ ቀርቶ አብሮ መጸለይን እስቲ እንልመድ ይሆን እንግዲህ በዚህ በመገናኛ አብረን እንጸልያለን ማታ ማታ ይህም ትልቅ ነገር ነው ስለዚህም እናመስግን በአካለ ስጋ ነው ከቤተ መቅደስ የቀራችሁት እንጂ ወይም ከቤተ እግዚአብሔር የቀራችሁት እንጂ በአካለ መንፈስ ከኛ ጋር ናችሁ እኛም ከእናንተ ጋር ነን እናንተም ከኛ ጋር ናችሁ ይህን የሰጠን ጌታ ይመስገን ይህን ያደረገልን አምላክ ይመስገን ለዚህ ነው ሐዋርያው ከምስጋና ጋር ይሁን ልመና ብቻ አታብዙ ያደረገላችሁ ላደረገ ስላደረገላችሁ ነገር አመስግኑ ያለው ለዚህ ነው እና ይልና አመስግኑ አለ ከዛ በኋላ ከኔ የተማራችሁትና የተቀበላችሁትን የሰማችሁትን ያያችሁትንም እነዚህን አድርጉ አለ ሐዋርያው እንግዲህ ልባርጉት ያስተማራቸው ከኔ የተማራችሁትንና የተቀበላችሁትን የሰማችሁትንም ያያችሁትንም ሐዋርያው እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ እንደምንመለከተው በቃልም በተግባርም ያስተማራቸው መሆኑን ነው የምናየው። ከኔ የተማራችሁትን የሰማችሁትን የሚለው በቃል ያስተማራቸው መሆኑን እናያለን። ያያችሁት ካለ ደግሞ በተግባር የሚያሳየው ሰው ነገር አለ ማለት ነው። ክርስቲያን ለነገሩ ምግባሩም አስተማሪ ነው የክርስቲያን ምክንያቱም መልካም ስራችሁ መልካም ስራቸውን አይተው በሰማይ ያለ አባታችሁን ያመሰግኑ ስራችሁ በሰው ፊት ይብራ አይደለም የተባለ መልካም ስራችሁ በሰው ፊት ይብራ ስለዚህ ጥሩ አባት ጥሩ አስተማሪ ጥሩ መምህር በተግባርም ያሳያል እና ምን አለ ያያችሁትን ከኔ ያያችሁትን እርሱ እንግዲህ ርኅሩ ነው ለሰው የሚያዝን ነው የሰው ህይወት የሚገደው ነው እንዲህ የሚታሰረው መከራውን የሚያየው ለሰው ህይወት ነው እንጂ ማመን እኮ ለሱ ይበቃዋል ያመነ የተጠመቀ ይድናል የተባለውን ከፈጸመ ይበቃው ነበረ። ከዚህ አልፎ ግን እንደ ወንጀለኛ እንደ ወንበዴ የሚደበደበው የሚታሰረው ለሰው ህይወት ነው። የሰው ህይወት ስለሚገደው ማለት ነው። ከኔ ያያችሁት ማለት ይሄ ማለት ነው። ስንቶቻችሁ ናችሁ ለሰው ተላልፋችሁ የምትታሰሩት ለማለት ነው። እንደኔ እኔ ለሰው ብዬ እየታሰርኩ ነው፣ ለሰው ብዬ እየተሰደብኩ ነው። እናንተም በእኔ ያያችሁት እነዚህን ሁሉ አድርጓል። ከዛ በኋላስ የሰላምም አምላክ አለ። ይሄ ከተደረገ ማለት ከላይ የተዘረዘሩት ይዘን የመጣ ናቸው። ልብ አድርጉት። እንዲሁ አይደለም። እግዚአብሔርን ስንጠይቅ ከኛ የሚጠበቅ ነገር መኖሩን አንርሳው። ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ። ያንን ሳናደርግ እንዶ ቁጭ ብለን ብቻ ይሄና ውርድ ይሄና ነው፣ እንደሱ ያለን ነገር የለም። እና ምን አለ ከላይ ያለውን በሙሉ ከዘረዘረ በኋላ የሰላምም አምላክ ከእናንተ ጋር ይሆናል። አሜን። ከኛ ሁላችን ጋር ይሆ እኛንም የታዘዝነውን እዚህ ላይ የተዘረዘረውን ነገር ሁሉ ለማድረግ እግዚአብሔር ይርዳል። እግዚአብሔር ከረዳን፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ የተባለውን ሁሉ ለማድረግ የምንሰንፍበት ወይንም ደግሞ የሚያቅተን ምንም ነገር የለም። ስለዚህ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ተጽናኑ፣ በርቱ። ይህን ቀን እግዚአብሔር ያሻግረናል። እንደሚያሻግረንም ተስፋ አለን። ስለዚህ በተስፋ ነው ሰው የሚኖረው። ክርስቲያን በተስፋ ነው የሚኖረው። እንኳንስ ይቺ ነገ የምታልፈዋን እድሜ አይደለም በዚህም በሽታ ይሁን በዚህም ባይሆን የያዝነው እድሜ ኃላፊ ነው፣ ጠፊ ነው። እንደምታውቁት የሚያቋርጥ ነገር ነው። የማያቋርጠውን ህይወት እኮ እግዚአብሔር ይሰጠናል ብለን ተማምነን የተቀመጥነው በተስፋ ነው። ስለዚህ ክርስቲያን በተስፋ ይኖራል የሚባለው ለዚህ ነው እና ቀኑን በቸርነቱ እግዚአብሔር ክፉን ቀን በቸርነቱ ያሳልፍልን፣ መልካሙን ቀን ያሳየን። በያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ጥበቃ፣ የእግዚአብሔር መጋቢነት አይለያችሁ። በያላችሁበት ተጽናንታችሁ ዳግም ደግሞ ለመገናኘት ያብቃን። የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን።